түсіндіріп келе жатырмыз ана жаңа пробация жатыр ғой армысыздар қазақ елі түсіндіріп жатыр ғой нелерің бар э, сол төрт мен руслан нұрқан шығыс қазақстан э, танымағандар танып жатыр мен это төрт жүз бесінші баппен э, жала жабылып сотталған болатынмын экстремист қылып жіберді мені экстремист емеспін и сол төрт жүз бесінші баптан мен бас тартып жатырмын и соған бүгін маған уже үйге результаттары көрініп жатыр келіп жатыр соң мына бір бала бізге участковыймын дейді таныстыршы өзіңді корочкаңды көрсетіп мен учаскелік полицейский инспектор иә осы жолы мені аңдып жүрген бір полицейскийлердің бірі осы міне постоянно аңду қудалау өйстіп сотталып жатсам да старший лейтенант полиции өтеулин бақытжан ержақыбович участковый инспектор полиции осылай міне тағы да өздеріне де айтамын э, төрт жүз бесінші баптан бас тартамын ол өйткені өзімнің құқығым мен заңсыз сотталдым э, түгел түгел жала жабылған біз сізге керек түсіндіре кетейік қалибек мен негізі вообще сізді тыңдағым келмейді мына бір полиция қызметкері вообще өте өтірікші екен өтірік айтқанда жаза салмайды вообще бұл жолы бүгін аңдып келіп мені міне сіз яғни руслан қалибекович екі мың жиырма бірінші жылы мен тағы да айтамын жылы төрт жүз бесінші баптан бас тартамын мен екі мың бәріне дайынмын сотталуға да дайынмын бәріне жылы мен бас тартамын мен шындық үшін ғана сотталдым мен сіздердің ондай жала нәрселеріңізді тыңдағым келмейді сіздер өтірік айтасыздар сіздер ә, жала жабасыздар сіздер халыққа қарсы қызмет етесіздер тыңдаңыз құрметті азамат сіздердің қызметтеріңіз қарсы халыққа құрметті азамат мен сізге сот үкімінде білмеймін мен сот үкімін еш нәрсені білмеймін мен оқыған жоқпын еш нәрсе қол қойып алған жоқпын не мында оқымай ақ қой болды тыңдағым келмейді мен сені қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің төрт жүз бесінші ауаға айта берсін <coughs> мен оны тыңдағым келіп тұрған жоқ сол құрметті ағайын арттан мынаны қараңдар қандаш не деген настың арттан еріп аңды айтып жүр айтып жүр ананы қараңд тыңдағым келмесе қайтып тыңдаймын ағайын е мен білемін мен өз халқыма сенемін мүмкін осы менің бүгінгі өйстіп осындай ә, әрекетке шығып 405 баптан бас тартып шығып жатқан әрекеттерім мүмкін бір резонанс тудырар мүмкін халықтың жүрегіне хотя бы түрткі болсын бір кішкентай түрткі болсын оятып жіберетін сол үшін соттала берем, басым тіге берем, любой қиындыққа мен олардың айтқан заңдарына келіспеймін олардың ойлап шығарған ойдан бүйтіп қара халыққа қарама қайшы заңдарына мен оларға келіспеймін олардікі түгел заңсыздық бәрі соттай берсін мен олардың сотталуынан қорықпаймын оны не үшін қорқамын мен олардан сол құрметті ағайын біраз біраз көді рух келіп қалады ашуланасың қайтесің енді егер де еліңде осындай жағдайлар болып жатса кәдімгідей натуральным образом иә натуральным образом сені шындықты айтып шырылдаған үшін сені соттап жатса қалай ашуланбайсың қалай оянбайды осындайда қазақ сол мынау э, көзге көзге жас келіп тұр енді э, рухпен бірге рухтанып тұрамын өйстіп рух келгенде білесіздер кімде э, рухты күшті қолдана алады ол это қорқыныш сезім жоқ қой рухтың арасында рух келгенде сол құрметті ағайын осындай жағдайлар болып жатыр 405 баптан бас тартамын официально мен заңсыз сотталдым мен қолыма қару алған жоқпын мен біреудің есігін алдына барып немесе вокзал немесе площадьқа шығып болсын немесе тағы да басқа бір болған жерлерінде мен ешқандай граната қойған жоқпын ешқандай мен пулеметпен ешкімді атқан жоқпын мен только шындықты айттым иә қазағым кедей қазағым қайыршы отыз жылда тоналдық сол ғана шындығым менің біз достойный өмір сүргім келеді бай қуатты өмір сүргіміз келеді бәріміздің сол үшін ертеңгі болашағымыз ертеңгі қазақтың ұрпағы онда бай өмір сүрсін бай қуатты достатки бар ғой чтобы ешқандай қиналмады адамның көңілі ол ақшада тұрмайды екі адамның көңілі ол өте маңызды біз сол көңілмен сыйласу керекпіз ақшамен емес қазіргі заманда туыстың арасында да ақша болып кетті ақша заман түгел мына жүрген қызмет етіп жүрген мына полиция қызметкерлерін түгелі осы ақша үшін жүр ақша үшін жұмыстан шығып кетсем немене нан жеймін бүгінгі нанын ойлайды а мен нанымды ойламаймын маған нан қажет емес маған ертеңгі күн қажет одан арғы бір ғасырдық күн қажет маған бір ғасырда мен осы бәріміз атсалысып бүкіл қазақстанда осы қазақ елінде жүрген өйстіп еліне жеріне күресіп ат салысып жан салысып жүрген азаматтар осы біз бәріміз жақсылықты ғана ойлаймыз осы елдің болашағы ертең ертең жақсы өмір сүрсін байқуатты өмір сүрсін деп қалибек біз сізге біз сізге біз не үшін келгенімізді түсіндірейікші сізге мен сенімен сөйлескім келіп баршы мен саған бағана айтқам сөйлескім келмейді сенімен қызметі бөлімінен кім старший бізге баянат келді мен сенімен сөйлескім келмейді деп тағы да айттым сөйлесе беріңіз сөйлеспеймін мен сенімен сөйлесе беріңіз яғни біз сізге келген себебіміз тоғызыншы мамыр болды мен тыңдағым келмейді бұлар бұлар өз проблемаларын әлем фейсбук әлеуметтік желісі арқылы сіз жаңағы соттың сізге шектеу қойылғаны бойынша мен сізді түсірмей ақ қояйын үгіт насихат жүргізген просто мынаны түсіріңдер өтірікті көп айтады неге мен айтамын да бұлар жаңадан полицияға кірген кезде сразу өтірік айтып ме сіздер бастығысыз ғой иә сразу өтірік айтып үйретесіздер ма ана жолы келді аңдып иә жүр мені көріп қалды магазинге кетіп анау мынау мені таныстырып жүр деп иә е мен айтамын аңдып келсең шыныңды айтсаңшы мен түсіріп тұрған жоқпын видео просто жай шындығыңды айтса болды ол ары қарай аңдай бер мен саған ештеңке деп тұрған жоқпын жоқ мен әшейін ана жерді обходной как митинг күндері үйдің маңайы шырғы бөлек айланады келіп тоқтатып алып сұрасаң мен бүйтіп жүр мен сөйтіп жүр менің үйім маңайында ғана жұмыс істеп жүреді екен да қалған ауылда жұмыс істеп жүрмейді екен ол мен соны түсіндім руслан қалибекович көрдің ба өтірік айтады просто бастығысың шындық айтса бар ғой бәрі жол шындық мына шындық ол ал когда өтірік айтасың өтірік никогда өрге жүзбейді қазір түгел осы жүйенің бәрі бар ғой өтірік нәрсемен тұр бәрі өтірік жақсы сізді түсіндім мына осы бойынша енді біз мына іс қағаздар бойынша әкімшілік хаттама толтыруға біз міндеттіміз қазақстан міндет ол міндет міндет ол міндет ол міндет ол сендердікі ол бас тартамыз десеңіз осы айтып мен вообще сөйлескім келмейді мен мына вообще сөйлескім келмейді шын айтамын не керек ол маған мен өтірікшілермен не үшін сөйлесу керекпін мен қандай қандай оймен қандай онымен ортамда тіл табысу керекпін ойлашы мен шындықты ғана айтамын бұл өтірікті ғана мен қайтып онымен ортамда конфликт істей көрдің бе сіз тыңдаңыз дау еще бар ғой жасы кішкентай болса да е мен одан үлкенмін бақандай сізге түсіндіруге тиіс айта жан салмайды алдына сіз мені тыңдамайсыз тыңдадың ба сені түсіндіріп кетейін сен өйткені өтірік айттың маған себебім сізге сен маған ана жолы өтірік айтқансың мен сені тыңдағым келмейді мен сен конкретно әкімшілік құқық туралы кодексінің алты жүз алпыс тоғызыншы бабы бойынша сол құрметті ағайын осындай конфликтер болып жатыр бұлар түсіндіріп жатыр түсіндіре берсін ол мен бәрін түсініп тұрмын өмірде не болып жатқанын маған бұлардың айтқандарын түсінгім келмейді да мен өмірде не болып жатқанын бәрін түсінемін алданып жатырмыз қадалып жатырмыз нашар тұрамыз кедейміз мен соны айтамын шындық өйткені а не керек маған жала жауып ана статьямен ілеміз мына статьямен жабамыз сені бүйттің сүйттің деп мияған маған ограничение қойып саған маған үйден шығуға болмайды не осы міне қонаққа барайын десең не қонаққа бара алмайсың тоғызда үйде болу керексің көп нәрсеге ограничение қойып тастаған кәдімгідей хотя мен түк істеген жоқпын қолыма өмірі қару алып көрген жоқпын даже мылтық ұстап көрмеген адаммын осындай жағдайлар міне кәдімгідей <sighs> шаршатады ағайын осының бәрі осы заңсыздықтарға э, мен халқым қайтып шыдап жатыр екен мен осы ауылдастарыма да бәрін айттым бірақ қолдау таба алмай жүрмін да ешкім қолдағысы келмейді бәрі басын шайқайды туыстарыма да айттым даже туыстарым қолдай алмайды жолдастарым айттым жолдастарым да қолдай алмайды ауылдастарым дедім айттым ауылдастарым да қолдай алмайды е э, білмеймін не не керек түсінеді айтсаң күшті түсінеді бірақ бір кішкентай ғана жетпей тұр ал ағайын енді сотталып қамалып жатсам дұғай дұғай сәлем сіздерге бәрдеріңізге ә, түгел қаншама осы жолда жүрген күресіп жүрген жолдастарым бәрі отыр барып қастарына барып мен де отырайын мүмкін сол болатын шығар мүмкін менің бұл осы отырысым может мүмкін біреуге резонанс тудырар мүмкін біреуді орнына диваннан тұрғызып жіберер мүмкін білмеймін басқа вариант таба алмай жүрмін да басқа білмеймін ешкім бәрін айтамын айтқанша көнеді айтып болсаң ұмытып қалады бәріне жаман жағдайын бәрінің жағдайы жаман и міне осындайдамыз бәрі кедей сол өзім осындай шешімге келдім соттаса соттасын или менің статьямды вообще алып тастасын мен мен бұл статьяға вообще қарсымын бұл менің статьям емес 405 бап екінші часы бір жарым жыл ограничение и үш жыл осы ә, немене осы өйстіп әлеуметтік желі кірмеймін осы сөйтіп анау мынау қыртын быртындары көп короче аккаунт создавать етуге болмайды мен өзі оқыған жоқпын просто біреулердің ауыздарынан естимін да осындай осындай мен оқығым келмейді даже қол қойғым келмейді олардың қағаздарына кәдімгідей бір қағазға қойсаң оның астына тағы бір қағаз оның астына тағы бір короче жиырма отыз қағазға қол қоясың көрдіңдер ме осылай қағаз содан қол қойғым келмейді <laughs> қайтем енді тағдыр осылай маңдайымызға жазылған халықтан бірінші оянып алып не өйстіп Э, любой осы қиындықтарды осы шын айтса осы белсенділер көтеріп жүр ғой осы халықтың алдында жүріп бәрі қиындықта қамалып та ұрылып өлтіріп та жатыр соттап та жатыр қайтеміз енді тағдыр маңдайымызға не жазылды сол болады енді е, э, өзім жұмыс істеп жатқам сол жұмыс үстінен келіп жатыр <laughs> бірақ жалықтырмаймын ғой халық жақсы көреді мен өзімді әйтеуір өйткені өзім осындай қырсық ана бір қадалып аламын ба сол жерден қадалған жерден э, өзім жүрегім таза жақсылықты жақсы көремін иә ешкімнен мына көңіл деген күшті нәрсе ғой негізі көңілмен ешкімді ренжіткім келмейді сондай адам дүние құмар ақша құмар ондайға жоқпын вообще и осындай заңсыздықтар болған кезде өйстіп кішкене нервің ауырып бір кәдімгідей не өздері күреспейді елге күрестірмейді сол міне тұрмыз мынау бүгінгі ә, неге осының бәрі түгел осының бәрі себепкер болып жатыр осы жолы осы мынау магазин болған біздің түгел газ атылып плит ана холодильник атылып түгел өртеніп ішіндегі жанып э, көрсетіп салайын енді раз осының бәрін нетіп тұр екен мынау осы біздің магазин болған қазір міне осындай состояниеда э, түгел қап қара мына шығарғандарын шығарып сол міне мынандай э, холодильник атылған ғой осының бәрі осы өйстіп шығып ашуланып түгел дұрыс істейтін холодильниктің есігі осылай қарай ұшқан міне мынау холодильник өздеріңіз көріп тұрғандай холодильник жанғанда ішіне воздух атылып ішінде взрыв болған қайта қайта күн, түнде болған оқиға күндіз болса бәрі өртенеді осындай кішкене кризистарға кеңеліп жатырмыз сол соны қазір қасындағы басқа магазинді істеп соны өйстіп есігін алдын құйып жұмыс істеп жатқанбыз енді ақырындап соны келіп қалды мынау менің досым серік э, осында болысып жатқан серік деген жігіт жақсы жігіт көп сөйлемейді өзі болысып өзім досым э, көрші сол осындай өзімді гүлзира гүлзира дейді артыңызда қара орман халық бар білем сол қара орман халыққа себепкер болғым келіп жүр неден қорқады не үшін қорқады қорса қорқсын енді қорқпағанда енді тіге тіге өзім тігейік емес бәріне айтпаймын ә біреудің жағдайы былай біреудің жағдайы былай ә, біреу ол үшін ойланып толғанып дұрыстап осы дұрыс басу керек ә, сол үшін өзім ойландым көп ойландым бір жарым бір жарым айдай жүрдім ойланып осы тікелей эфирге шығам уже болды уже бәрі қамалып жатыр бәрі бостандық сұрап жатыр как будто бір мен ғана бір ешкімге бостандық алмай отырған секілді сол үшін саяси тұтқындарға бостандық сұраймын бәріне заңсыз, заңсыздық деген басылсын бітсе екен өзі тезірек мына қалың орман қара халықтың өзі шықса екен өзі бә өзгеріс керек бізге ертең ұрпақ үшін осының бәрі ал енді мен өзім осы жерге басым тігілген қамаса қамар енді көреміз оның бұлар заң ары бері заң жоқ біреулер бір қой ұрдайды бес жылға сотталып кетеді ну халық бір қой ұрдайды да бес жылға сотталып кетеді біреулер миллиард ұрдайды еще домашний арестте отырады соң или басқа жерге бар ма справедливость жоқ көрдіңіздер ма справедливость жоқ біреулер натурально ұрдайды біреулер аш болған соң ұрдайды жоқ болған соң ұрдайды ал біреулер бай болған бар болып онысыны миллиардтап ұрдап кәдімгідей тоздырып жіберді отыз жылда халықты кәдімгідей қаңғып қалдық сол құда таныстырайын ба жүр ә, чоқыда мен таныстырайын берген танысасың ба мынау танысқысы келмейді ұялады просто не жарайды бір постымда жазармын бұған құдам құдам екен жаңа технично тұрып сөйлескенбіз ғой қой дейді құдам айтып қойсайшы қайтып қоясың е артыңда шырылдап қазағың шырп етіп жатса бір миллионға жуық қазақстан ұлтын осындағы елде тұратын бір миллионға жуық балалар ашаршылыққа мәжбүр болып жатса ана кейбіреулер қыстың күні отын көмірін таба алмай жатса ана қайтып бұны қоясың мен ондай несправедливость енді мынау әділетсіздікке осы өйстіп қарап отырып просто просто қоя алмайсың сол құрметті ағайын бір сөйлесіп тастайын енді алып кетер алмаса әлі осы эфирге шығам айтам мен 405 баптан бас тартам менің бір кінәм жоқ мен атыш, ешкімді атқан жоқпын өлтірген жоқпын ешкімді зорлаған жоқпын бір жерге бар бір нәрсе жарайық бір жерге барып біреуді атайық деп ондай нәрселерді мен айтқан жоқ ағайын мен енді енді халқымнан күтемін болды басқа бізде поддержка жоқ э, осы секілді белсенді азаматтар бар халықтың арасында шындықты айтып жүрген шырылдап халыққа қолдау керек уақыт келді қолдайтын алға қазақстан